no lo creo. Aquí. Cara al sol, con... ¿Eh, ¿Verdad parece? Hostia, el cagané, tú. A ver. Eh. Joder. Eh. el caganer han encerrado cuando siempre había estado en el campo, macho. Pero esto que qué, qué, qué y aquí contaminando el humo, el otro, ya te digo, pescando en el campo. No, la barbacoa. A ah, la barbacoa. Están, haciendo una barbacoa. Madre mía. ¿Y la escalera allí qué significa? Mira, cantando el cara al sol aquí, tú, el tío este. Te juro que va a flipar, ¿eh? Ve, nena, ah, vina. Sí, pues ahora miraremos por aquí. Ya te digo, si es como mi habitación. Sí, la barbacoa, que tiene una barbacoa aquí. Ya te Cada vez se superan más,